eksersis bilateral kekar Malindo Tentera Darat Malaysia dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AB melabuhkan tirai dengan simulasi tempur. Pada 1 Disember 2021, eksersis Keris Kartika Malaysia dan Indonesia Kekar Malindo Siri 44 AB 2021 ditamatkan pada hari ini dengan simulasi pertempuran serangan akhir di kawasan Am Lemanak Lubuk Antu. Serangan tersebut membabitkan pertempuran batalion iaitu gabungan daripada batalion ke-13 RAMD dan satu company daripada Yonif Rider 641 beruang sebagai pelaku biru. Manakala bagi pelaku merah yang bertindak sebagai musuh pula dilakukan oleh satu company daripada batalion ke-11 RAMD. Serangan bertujuan untuk membersihkan elemen keselamatan musuh di kedudukan pertahanan. Pelaku merah pula berperanan untuk mengambil kedudukan pertahanan bagi melengahkan dan mengekang kemarahan pelaku biru. Panglima Divisyen Pertama Infanteri Malaysia Major General Datuk Zulkafli Haji Mustafa bersama-sama Panglima Komando Daerah Militer Tanjung Pura Mayor General TNI Sulaiman Agusto SIPM menyempurnakan simbolik penutup eksersis iaitu pelucutan Toha daripada Brigadier General Muhammad Kamil bin Haji Abdul Latif. Panglima tiga Brigad selaku pengarah eksersis dan kemudiannya diikuti dengan pelucutan Toha pegawai-pegawai kanan yang lain daripada kedua-dua negara yang terlibat. Panglima Divisi Pertama Infanteri Malaysia Major General Datuk Zulkafli Haji Mustafa di dalam ucapan penutupnya menyatakan pelaksanaan SSS ketika seluruh dunia masih bergelut dengan penularan wabak COVID-19 memberi sedikit cabaran kerana perlu dilaksanakan mengikut norma baru fasa pemulihan negara. Namun penganjuran SSS ini oleh Tentera Darat Malaysia di Malaysia merupakan satu kejayaan dan tanda aras terhadap kemampuan kedua-dua angkatan tentera setelah ianya tertangguh sejak tahun 2020 kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membataskan pelaksanaan aktiviti bilateral secara fizikal oleh kedua-dua negara. Sesungguhnya eksersis ini sejajar dengan tonggak keempat Perintah Ulung PTB ke-28 iaitu pengukuhan hubungan pertahanan yang menekankan kepada kerjasama pertahanan bersama tentera negara serantau mahupun antarabangsa.